අන්තර්ජාලයේ තිබුණ වීඩියෝ පටයක් අපි පුංචි කාලේ අහලා තිච්ච කතාවක්. වෙනත් භාෂාවකින් තමයි තිබුණේ. එම වීඩියෝ පටයට තවත් ගැළපෙන පින්තූර කොටසක් එකතු කරලා සිංහල භාෂාවෙන් ශබ්ද කවල මම සිත් ගන්නා සුළු අකයට මේ කතාව සකස් කර උත්තරා වනයක ලස්සන දිය ඇල්ලක් තිබුණා. පායන කාලයක් ඇවිල්ලා කෙමින් ක්‍රමයෙන් ජලය හිඳෙන්න පටන් ගත්තා. වතුර බොන්න එන අලි කොටේ වලාසුවක්කෝම දැන් ගඟ ගාවට ඇවිල්ලා බලාගෙන ඉන්නව ක්‍රමයෙන් ක්‍රමයෙන් පරිසරයේ ජලහිඟ තාම මතුවෙලා අර ලේ තිබිච්ච ජලයත් ගිගිලා ඉබ්බට කරගන්න දේකුත් නැහැ. ඌට ගොඩබිමයි ජලයේ දෙකේම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් නිසා තාම ජීවත් වෙනවා. නමුත් මාළු එහෙම මැරිලා. දැන් මේ ඉබ්බා ගලක් උඩ වාඩිලා කල්පනා කරනකොට හංසුව දෙන්නේ කාවා. අනේ මේ තුන් දෙනාම එකතු වෙලා අහසට යදිනවා. නේ දෙයියනේ අපිට වැස්ස දෙන්න අපිට වැස්ස දෙන්න අපිට වැස්ස දෙන්න කියලා. එහෙම වැස්සක් ආවේ නෑ. අලි කොටි වලාසු හාවෝ එහෙමත් ඇවිල්ලා ගංගාව බලන් ඉන්නවා වතුර නැතුව. දැන් හංසයෝ දෙන්න බලන් ඉන්න තිබ්බ කියනවා අනේ මොකද කරන්නේ ජරේ තියෙන වැවකට හරි ඇලකට හරි මාව ගෙනහිල්ල දාන්න ඕගලන්ට බැරිද කියලා එතකොට අර හංසයෙක් ඕට්ටක් කරගෙන ආවා ඉබ්බ කියනවා ඉතින් එනේ කෝට්ටේ අනේ මට එල්ලිලා ඔයත් එක්ක තනියම යන්න බෑනේ කියලා. එතකොට අනිත් හංසයාත් එනවා හරි හරි මට තේරෙනවා මමත් එන්නම් උදව්වට කියලා කෝටු දෙපැත්තෙන් දෙන්න අල්ලගත්තා. ඉබ්බා කෝටුවේ මැද්දෙන් එල්ලිලා දැන් යනවා ඉහළින්. උඩින් පියාසල කරන්න පියාසල කරගෙන යනකොට අනිත් එලක් ළඟට පල්ලෙ හිටපු කුළු කුරුට්ටුට කෑ ගහනවා මෙන්න ඉබ්බෙක් අහසෙන් යනවා අහසෙන් යනවා කියලා. ඉබ්බට කට පියාගෙන ඉන්න බෑ. කොල්ලන්ට දැන් මනින්න ඕන. කට ඇරියා කෑ ගහන්න එපා කොල්ලනේ. මේක පුදුමයක් නෙමෙයි කියලා කට අරිනකොටම බිම වැටුණා. හොඳ වෙලාවට කටුව වැටුනේ වැදුනේ පොළවේ. දැන් පශ්චාත්තාප වෙනවා කට පරිසං කරගත්තේ නැති නිසා.